Uy, uy, uy, Es que una mujer tan linda, tan hermosa. Oiga, sí, está bonita, ¿cierto? está muy linda. ¿Que me da o qué? ¿A qué? Ay, venga, pídale el, celular. ¿Que le pida yo el celular a ella? Sí, hágale, vaya, pídale el celular. Le gasto la pola. Va. Vale, vaya, pídale. Fijo. Listo, Listo. vaya. Hola. Hola. Es que lo que pasa es que venía con mi amigo y dijo que si que está muy bonita y que si le puede regalar el celular. Lo siento, pero es el único que tengo y no se lo puedo dar.